بهشتی کلام سلمان من یار یار از لبی من بوسد من از لبی یار یار از لبی من بوسد من از لبی یار چشمکان بیت سما кушавам чун ҷумлаи пайрав аз қафои ту шавам ту ҳоли замон шавию ман ҳоли макон ту ҳоли замон шавию ман ҳоли макон дар таҳлили ҷумлаву қадои ту шавам дар таҳлили ҷумлаву қадои ту шавам در خیارم دندان سر رویان قرنان موسیقی جمال شای خوبان آمد و شندستان رمد کلام دندان صدویونی قدمدان موسی تو جمال شای خوبان موسی تو جمال شای خوبانه نارمانه salvar. Saddam, Saddam. جگر بر خونم کردی آخی ماف خونم کردی جگر بر خونم کردی دشت زهر و من زیلو مثل مجنونم کردی دشت زهر و من زیلو مثل مجنونم کردی مثل مجنونم کردی والا عاشقت شدم گل دختری کلاهی در شمار مادران و دوستداران ساوت سرود ای حوالا بله انها ماشا Namaskar. s'habillant, le dimanche, disons, on a آره خبر ندارم آن یعنی کن یه در سر ماری گردیه بازی کنه بازی کن ای مکل درو میگردیه بازی کنه بازی کن گفتم یاسی زمان بازی کنه بازی کن بازی کنه بازی کن یک شمن سلامت و رحمت کلام شادی دانم مبارک شمن یاره